hemen honea atorri gara, baina hemen ez dago inor. Ah, bai, hor, begira. Bueno, hasi dira, oiala kaltsatzen ezakigu katea hasi behar duelako, edo pixkate guzkitik babesteko, guazten galdetzera da. Egun hon? Egun hon, bai. Bueno, zer moduz? Ondo, ondo. Nundik etorri zeate zuen? Egu donostiarra gea. Ez gea, oso urrutetik etorri. Donostiatik. Eta ikusten dugu ya, altxatzen ari direla oialak zerra, katea egiteko edo guzkitik babesteko? Ah, bueno, bueno, bilak, bilak, baina bueno, katea, katea egiteko. Zerutik ikusi behar omen da. Hemengoak, hemengoak. Ba, ez nio, nik nio famoso ikeza etorri gaur, eh? Ona donostira. Zeizea hemen honekin da hola. Nola, hola, nire jazkera gatik ez, hau etxera zenien aldeko abanikoa dira eta hemen esan de, bueno, egualde honekin saldo ingo ditugu, ez? Baina ikustea balso alden, hernan eta lasarte alden ez dela, hosti saltzen, baina, bueno, zingo dugu. Jendia gero, garra garok eta gero berotasun horrekin erosiko du. Plan, guazen galdentzea. parremo, parremo, Ok, ba, bueno, ikusten dugu hemen, pixka zaila da grabatzea, eh, berri bai. Ba, joiala daukagu, eta, eh, bueno, hola, gusto, ematen, eh? Bai, bai. oza, baina, kan, ba, ah. animatzen da, eta ah. eske, kristo behirua. Zara, sordu bai. hemen, etxeaten negatuko, beso egin. Bai, bai, ba, noizan behin aldatu behar dugu, beste buelta bat eman. <laughs> Oso, ondo, bueno, o opari bat egingo dizuegu. <laughs> Tori, abaniko bat, abanikatzen juteko hemen zuta lagunak. Oso, mila esker. eh, guri esan digute, hartu behar ditugula gizakatean, horrela eh, ba, pixka jende esanguratsua, famosuak eta hola. Ah, bai. Eta gu bakarrik topatzen dugu hola jende zoriontsua. Bai, bai, bai. Baina behar dugu famoson bat. Famoson bat ere, ja. Orduan, e, ez dakit, aukeratu zuk bat, Eta esan, Fama, pues, kaixo, bat... nina hito Belen Esteban. Bai, Belen Esteban eh? nahi oso laguna naz, bai, asko maite dut. Eta zer da erabakitzeko eskubidea? Ba, ber, gu nahi deguna, Erabakitzeko eskubidea izatea. Bakoitzak nahi duena izateko. Adibidez, adibidez, hemen e, oharrak emate dizkietu. <laughs> Adibidez, etxera ze ordutan bueltatzen uzten dizuten, ez Nagian Agian bai. Zuen etxean erabakitzeko eskubidea dago? Ez. Hemetxe txe gabiltza eta eta biok, bolondrezentzako zenbat? Bost, osei bokaio? Bai, mila, o, ez, bimila. bakarrik. Bimila bokaio bai. egiten, bolondrezentzako, indegu zein dugu, solomo indegu, tortilla indegu, eta ba, solomo piparrakin egin, ez da? Eta piparrak egin, bai, piparrak bai. ah, egin, piparrak egin, piparrak egin, piparrak egin, goizeko bostetan, eguzkiatea baino lehen hemen Hemen gaudu bai, da, hemen jarraitzen dugu Eta hemen jarraitzen dugu da Ordubik eta mar. Ordubik eta mar, azkeneko agukatzen egia oh. ia, hasi que askok, oa hendi bokai oso beroa jango dute. Inberria berria dana. Eta, gero plan. Gero ze plan, ba, noetan ajun, eta bueno, zizpa eh, noetan egin. Aurrenea, etxajun, garbitu, Dutxatu. xerri usaiak entzeko. Bai, eta gero dutxatu. Eskua txupatu eta solo mozan. Oidek. Oide. Bueno, erakuntzi pixkatu. Ba, Osagarriak gaurko lanerako, alde batetik Txerri Solomoa, bestaldetik Naparroko Pipar Gorrik, eta bestaldetik Hernaniko Ogia. Ogia hartzen da, moztu egiten da, hierik egiten da, Solomoa jartzen zaio, Piparra jartzen zaizkio izten da, hartzen da hola, bizukin da, jan, babeitu. Poltsan dakagu, aktibel, funtziona. Palmeratxo batzuk, postreako, eta servilleta, ez jan servilleta, mesedez. Eta, eskua gaurrea eta gure esku dago. Gu ideza eta hemen txe bi, bi bobina hauek, bueno, ba, bat lagunen e, zeak, sinadurak eta hori ditu, eta bueno, hemen arte, ba, eune harki gehiago pasatzen da, eh, bazkain legare eman digu eta, bueno, Ahora se enchayo chiquiontan eh gero eh hortarako ba zeien jendeun. Gure esku dago. Ekipuzko sotikan etorri gean dultzaineria gea. E, eh, moduz eguna, ba, fenomeno, zubian egon du gera, kriston giroa egon da, egoaldia ezin hobea, etorriak kale jiran anoetan jo, anoetan erraldoiekin buelta eman dugu, eta hain hemen txegaude, ensaioaren zai, eta ea dena ondo ateatzen den.